Ah, moleque! Vamos dessa! The King of Fighters 14. Member Select. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Literando Jogos. Hoje, atendendo a pedidos, vamos jogar The King of Fighters 14. Fighter no Shoku. Champion Eu escolhi Gorodaimon, Clark e Shang. Que absurdo, Gorodaimon e Shang ficaram de fora do KOF 15. E a primeira luta vai ser contra Nakoruru. Ready, go! Vamos lá, Shang. Vamos lá. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Well done! You win! É isso aí! E agora, Longheart! Round 2! go! Pra cima dela! Isso, agarra! Na cotovelada! You win! E agora, Mui Mui! Onaka Panda! Oh, oh, Ochimi-chan! Hineri tsubushite yarou ka? Hoyon te shite ii? Nameten daro, Kisama. Panda ka. Ah, そういえば、プイプイ大丈夫かな昔くせ、ガキといえども、 Você não tem noção do perigo! Ready, go! Pega ela! Isso! Select. É isso aí, o primeiro trio já foi. E agora, quem deixa sua turma? Começando por Máxima. Se tá gostando do vídeo, não esqueça do like, é muito importante. あいにくこちらも暇ではないんでねまあ報酬次第だなそれはその新スーツの性能によるなこちらとしてもポンコツを雇うわけにもいかないんでな言うね後悔しても知らないぜ Round 1 Ready? Go! O que? Não tem o agarrão? Maldição, aquele não tem o agarrão pro chute. Toma! Well done! You win! E agora Kula Diamond! Kula, two, ready, go! Nossa, deu uma travada agora. Essa travada foi na gravação, né? O jogo aqui ficou normal pra mim. Mas a gameplay tá demais. Voltar por causa de uma luta ia ser muito desagradável. Vamos lá, quem desce? Ready, go! Ah, maldito golpe que não sai! Toria! Toria! Toria! Toria! Brava! Mission complete! Winner! 定石通りだな。だが、それで勝てるほど甘くないぜ。Order select. E agora os Ikari Warriors! Kagate Queen! Round 1. Ready? Go! Uma curiosidade é que meu primeiro trio foi Rileana, Ralph e Shang. E agora eu tô enfrentando o Ralph. E agora, Leona! Isso! Bate continência! <laughs> Leona e Athena secretamente gostam do Shang. <laughs> Ah, o golpe não sai! eu claramente fiz meia lua frente e soco. Winner! Order select. E agora Raiden! Round 1. Ready? Go! Se você está gostando desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe, não esqueça do like. Yeah! とりゃとりゃだうりゃはっうりゃうりゃはっふんぜやけんは貫くじえいい攻撃だだうわうわはっふんはっ ああ maldito Good fight. You lose. 任務完了 Hola, Gorodaimon! 全身全霊で来い Round 2 Ready? Go! ドゥリアドゥリアドゥリアスティンガーキッズヤッヤッ Ah, atravessou a magia. Wonderful! You win! E agora Rock Howard! Round 3! Ready? Go! do golpe que não sai! Nossa, tá muito ruim. Agora foi! Toma! E agora, Robert! Round 4! Ready? Go! Vamos lá que Robert é comedor de ficha! Pula não! Ah! sobrou pro Shang. Vamos lá! final round. Ready, go! Agora não! de novo o golpe não saiu! この感じ懐かしいぜ Opa, cutscene! 私の親友なんだ僕を一人にしないでくれああ失礼します社長いいとこだったのに失礼します大会の途中経過ですおおどれどれああなるほどね、うん、現時点での視聴者数はなんと25億人を超えております 久しぶりの KOF 開催となりますが過去の大会同様今回もハイレベルな大会となっておりますおおそうでなければ必死こいて開催権を得たりせんや25億かまだまだインパクトに欠けるな決勝までに200億達成しろい 実はアメリカ国税調査局の推計では現在の総人口はおよそ70億人となっておりますがいかがいたしましょうか失礼だぞ常務ああのやはりチームを組まれた方が良かったのでは無用な心配だ手から火を出すマジシャン風情などに負けるわけがないああ 俺が雇った専属チームがいるだろう例のネスネフネネえ元ネスツのシルビーがどうかあああいつらのチーム強いじゃねえか決勝で俺とやり合うのはあいつらで決まりだなしかも俺はあいつらより1億兆倍強いとはいえ犬の映画で涙腺が緩むほどの年齢ですし り無理をされては失礼だぞ常務はししかし油断は禁物です心配しすぎだ常務俺はペットを捨てるやつと心配性は嫌いだし失礼しましたよしそろそろウォームアップ開始だ行くぞ部長はいええー Olha e agora, o time do Fatal Fury. Vamos lá, começando por Andy. Round 1. Ready? Go! Sorte! E agora, Joy Higashi! Oi, Muay Thai! 我が柔道こそ 日の丸にふさわしい言ってくれるじゃねえか金メダリストこの城東様が負けるわけねえだろならば試してみようおっしゃサクサクいくぜサクサクいくぜはー Toma! Isso, acaba com essa caixa de malboro! Some daqui! Order Select. E agora? Conclui! Ready? こっちだける Ah, olha o combo! Aprendi essa com o Coffee Kiss, hein? <laughs> I am so excited! You win! Coffee Kiss me ensinou essa. E agora, Mian! Nunca enfrentei ela na vida. Não faço ideia do que ela faz. せよランニングすりゃ Que isso? Ela é intangível! Ah, não acredito! You lose! またお会いしましょう Round three, Ready Go! E agora, Silvio Paula Paula! da Silvio Paula Paula. 分かったお主は強いとンジョー Round 1 Ready? Isso! Finalmente agarrou! Toma, barrigão! E agora, Tizoki! Digo, Dinosaur! Ready? 甘いぞ、甘いぞ Go!

俺は休暇中だがあんたは違うみたいだなあいにくいろいろ立て込んでるんでなまあ休暇ってのも考えものだなオタクみたいに虎が猫になっちまうんだからな <laughs> 言うねどうやらこのラモン様の神髄を味わいたいみたいだないいだろうどれほどのものか確かめてやるラウン n 4レディーゴー それサバントはっキャリアおりゃおりゃおりゃ飛ぶはっおりゃそれそれよそ見すぎ起きろこれおりゃタイガースピードそりゃ タイガーネックチャンスに今だ決まったおりゃとりゃそれそばとよそ見すぎじゃねえよ Keep rocking! You lose! Hasta la vista! Vamos lá, Goro Daimon. Ah, não adianta bloquear. Desgraçado! 身全霊で立ち向かうその姿は敵ながら見事 Order Select いや、agora, o mestre do King, Gagyu! Round 1 Ready? Go! Yeah! E agora, o Gambit do Paraguai. Oswald! Round 2. Ready? Go! Yeah. ela como Spider-Man. E agora, Whip! ペの再栄よお主の期待しかと受け止めたザ・キング・オブ・ファイターズ決勝戦チャンピオンアントノフの入場です agora vamos para o chefe! Antonov! Round 1 Ready? 者なら優勝賞金もたんまりもらえそうだな社長無理をなさらずパパーフェクトだこのベルトは君たちの。 A batalha final. Verse. Vamos lá, vamos quebrar a cara dele. One. Ready? Go! Quase que o Goro leva. You lose. Mission start. Round two. Ready? Go! Up Ah, isso não vai ficar assim não! Final round. Ready? Go! Vai, vai, vai, vai, vai! Isso! Reverse e eu tomar raga e apanhar igualzinho. Eu estou jogando desde o KOF 94. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só clicar aqui no card e conferir a playlist correspondente. e não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. テレビをご覧の皆様我らがチャンピオンが見事に勝利しましたアントノフ社長は無事です社長も無事ですヘリの音が聞こえますおそらく救助の舞台かと思われます全世界の皆さん我々は生きておりますこのような状況の中え何お掃除か